こんにちは、僕たちは韓国人バンドビアリティですじゃあ今日からなんか変わりましたねあそうですよね、はい、今日から日本語の勉強するために日本語でレブしようと思いますイエーイ今週準備した曲はアドさんの音です わらけようわうわしたい 家族の音を決めた理由はあ最近めちゃくちゃ有名でしょ才能もあるし大人気だと思って決めることになりましたもう汗が出ちゃうでも最後まで一緒に頑張りましょう、うん、じゃあ行きましょう、はい、アドさんは日本の女性歌手です事務所はクラウドナインとラベルは とバージンミュージックです2016年から活動しました頑張りましたありがとうございますリリースの時1日に100万回以上再生されそうですねこの曲は NHK の夜行音楽ボカロ P5 分っていう 番組でテーマソングになって、そのプロ番組がボカロ P を一つずつ読んでその人の紹介もするし、その人のなんか音楽の世界観とか話す番組なのでバドさんの曲を使うのがもっと意味があると思います、以上ですそうですねボカロ P が何でしょうボカロイドプロデューサーボカロイドの曲を作る人そうですね「うとか「ギラギラ」レビューしたんでしょ、うん、そうです、ね 動画とこっちをクリックしたら見えることになりますサッカーがレオルっていういいつか見てた映あのチームの 曲を作る担当する人がアレンジをしましたけどあの人って本当にバッチバチな EGM で日本のチャットに上がる人ですよでマニアックな運営で日本のトップのチャートをに上がってる人なんてすごい人だと思います作詞を担当した方も大ヒット曲をたくさん出してくださったデコニナっていう作曲家さんが今回の曲に歌詞として参加することにしてくださってめマジで嬉しかったです ます。はい。反応は正直なんか韓国語で言っちゃっても、もう最初からなんかリングでしょこれ。そうです。そうそうそう。복사. 복사. 음. 이게 처음 시작할 때 내가 뭔지 몰라가지고 음. 게임인가? 막 이래서 아. 하게 됐어요 아, 受の音も聞こえるし音楽の中でなんか音リズムがラティンの系ラティンの曲の中でトランペットの音,、が結構魅力的な、歌詞の頭に半端なら形容をだけからなんかインスパイアされて上司のボクサーの話で作ったってやりました。잘흥분할수있어게임캐릭터는음맞아맞아 친구들께 약간 유치할 수도 있는데 음악이 너무 수준 높아가 음. 같이 올라가는 느낌 상호작용 그리고 이게 가사 같은 거 보면은 뭔가 간바 때, 만화 때, 난네 때 라임이 엄청 어, 살아있어서 맞아요. 노래 부를 때도 엄청 신나죠 뭔가 우와 우와 시카이 나라 도저

EDM になるんですよそれもめっちゃ面白かったオドはなんかスペインにいた感じあサビをよく聞いたらなんか騒がしいピアノが一つ入ってますってそれがラテナアメリカだけの音楽モンツーノっていうジャンルがあってそのモンツーノのピアノのあのやり方を弾き方を入れて入れてますでまあラチンっぽいなと思ったのは本当にこういうラチン的なことがたくさん入ってますそれとパーカッションも同じ感じのいっぱい入っててこれのインスト音源を でもなやばくないなんかそんな高校生の女性がラチンのリズムも乗せるしそうそうねすごい EDM もなんかできるし天才じゃない歌い方もラチンとかの EDM とかに合わせて全部変わるじゃんあそれめっちゃスタイル関係ない、うん、私は全部で全部歌いますの感じ幅広いボーカルそうそうそうそうそう 지금 이게 이제 댄스 타임이야. 오. 여기가 댄스 타임. 집에서 이거 들으면서 막 춤을 추면 돼. 그냥 막 허리도 막 이렇게 막 약간 이렇게 막 이게 알지 알지? 막 허리 춤을 추는 거막 하고 벨리 벨리? 아 벨리 벨리 춤 막 추면서 와. 근데 이렇게 더더더더 이런 거는 라이브에서 못 불러야겠어. 그거는 AR로. 아 AR로? 아니면 드럼이 하는 게 있어요. 아. 더더더더 소리가 드럼 패드 같은 거. 어, 여기 또난 힙합이 여기 근데 어, 어. 여기 리듬이 너무 좋아. 와. 들어보면 피아노가 계속 라틴처럼 이렇게 쳐요. 아. 그 도중 도중 도중에 퍼커션 아, 이런 리듬들이 이제 내가 스페인이라고 느끼는 거구나. 네. 그 다시 이제. 그 와. 아 이걸. 또 다시 춤추세요. 여러분 춤추셔야 됩니다 지금. 이거 진짜. 막 터시고 막 하셔야 돼요 지금 <laughs> 장르가 몇개 그니까 이걸 딱 무슨 장르라고 말하기 어렵겠다 응, 이거는 그 여긴 또 완전 또 그냥 그거 왔어 어 스페인 어. 행성이니 살짝 웃는 줄 알았어 이런 거는 아, 이런 거 있잖아 이런 거 라이브 때 어떻게 어, 그... 안 아, 뭐. <laughs> グーあのスープの中のグーあーどうやってするかもしライブしたらこの曲基本的には、普通の録音したやつを流してその上に何をれで歌ったり、エフェクトをかけて、流したりするってこれがオードがなんかダンスのこともあるけど上げるの意味もあるんだって なんかダンスするの発祥の意味もあるだって王道ですよねそうそうそうそうそうあそれとこの曲を作ってくださったギガさんっていう、ボカロ P さんはテディロイドっていう方が一緒に作業に参加してくださって、この曲を全体的に聴くと作曲作詞家の方々の色が全部混ぜているっていうお地球と僕今全部理解できなかった <laughs> 僕したら僕が字幕に韓国の字幕に見てああ分かりましたと <laughs> する可能性がありますよどうやって編集するか今頭が痛くなって、うん、驚かせ孤独は先前の何표현子供더라고孤独을속어간다고孤独子供씹어버리는거지진짜시적인거子 세계로 있던 어, 소리 귀가 그대로 머리카락으로 약 절묘하게 부끄러운 부분을 다 가려준 진짜 센스 이게 다 드론의 입장으로 이렇게 많이 그 은근히 많이 나오더라고요 음. 화면도 음. 그래서 마지막에 드론 몇 대가 있는 그 모습이구나 멋있다 뭐 또 어떤 ですかはい ほんまに高校生かなと思ったなんかめちゃくちゃ幅広くてなんか何でもできる日本の未来がなんか明るくたと思うこれを聞いた後に前にアボさんの投稿された曲を全部聞いたんですけどどの幅広くなってのがとってもなんか楽しみなっていう感じの感じでした「うっせぇわ」がめちゃくちゃ売れて、そういうもうちょっと いろんなことをやってみたいなっていうふうに感じられますね本当に芸術的なものを今どんどんやっていく感じがしましたけど、まあ、これもめちゃくちゃ売れてますね理由しかないと思いますねこれで芸術的なものがチャットのトップに上がってる国はあんまり日本以外にはあんまりいないそうですなんかこの曲は本当にライブで知ってほしいとか阿藤さんが直接に出なくてもいいけどなんか 画面の後ろに歌うだけ知ってて、うん、なんかいろんなパフォーマンスがあればもっと嬉しいと思います Ado さんの歌詞とか見ると自分から言うこと難しいこと中でなんかいや言いたいなことをア o さんが言ってくれる、うん、な曲聴くとスッキリになりますとなんか日本語でやってみましたがどうでしたかななんか 聞きたいですもしよかったらコメントをしてください今週も見てくれてありがとうございます